Pada video sebelumnya drama update sempat membuat video terkait mawar biru yang diterima oleh Berona setiap konsernya. Dalam video tersebut drama update mengatakan jika Sim Suryon mungkin adalah orang yang mengirimkan mawar tersebut kepada Berona. Hal ini karena Sim Suryon adalah orang yang menyukai mawar biru tersebut. Ditambah lagi arti dari mawar biru tersebut adalah keajaiban. Awalnya drama update berpikir jika Sim Suryon masih hidup namun bersembunyi untuk menghukum Chon Jin. Namun nyatanya pada episode 14 drama Penthouse terungkap jika Sim Suryon benar-benar meninggal. Sim Suryon meninggal setelah mengorbankan dirinya dan akhirnya meninggal di tempat Oh Yun Hee terjatuh. Jika bukan Sim Suryon yang mengirim mawar biru tersebut kepada Berona di setiap konsernya. Siapakah orang yang mengirimkan mawar biru tersebut di setiap konser Berona? Sokhun sepertinya sangat tidak mungkin mengirimkan bunga mawar biru tersebut kepada Berona. Karena Sokhun bertanya kepada Berona siapa pengirim bunga mawar tersebut. Terlebih Sokhun tidak mengetahui apa arti dari mawar biru tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk Sokhun mengirim bunga mawar tersebut. Pada video sebelumnya salah seorang subscriber drama update berkomentar dalam video tersebut dan mengatakan jika Sokyung adalah orang yang mengirim bunga mawar tersebut. Jika dipikirkan kembali, rasanya mungkin Sokyung adalah orang yang mengirimkan bunga mawar tersebut kepada Berona. Hal ini karena Sokyung tahu jika Sim Suryon menyukai mawar berwarna biru. Sokyung pasti mengirimkan mawar tersebut. Hal ini Sokyung lakukan mungkin untuk memperbaiki kesalahan di masa lalunya yang sering membuli Berona. Lalu kenapa mawar biru yang Sokyung kirimkan? Hal ini karena Sokyung tahu jika Sim Suryon sangat peduli terhadap Berona. Bahkan Sim Suryon menganggap jika Berona adalah anaknya sendiri. Jadi Sokyung mengirimkan mawar biru tersebut untuk mengenang Sim Suryon dan memberikan dukungan terhadap Berona dalam setiap konsernya. Jadi secara tidak langsung semangat Sim Suryon dan dukungan Sim Suryon disampaikan lewat bunga mawar biru tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Sokyung adalah orang yang mengirimkan bunga mawar biru tersebut? Ataukah kalian mencurigai orang lain yang mungkin mengirimkan bunga mawar biru tersebut?